Hello Happy! Happy Learn English with Happy English Shuan. Okay, today we talk about how to use the article in English. Okay, pernah dengar nggak kata-kata the, kemudian a dan juga an? Sometimes kita tahu di beberapa kata, for example the dog, a book, an apple. Lalu kapan sih kita menggunakan the, a dan juga an? Remember, the, a, e, dan juga an ini kita sebut dengan articles, oke? Okay? Articles. Articles dalam bahasa Inggris kita bedakan nih jadi dua, yaitu definite article dan indefinite article. Definite article adalah penjelasan untuk benda yang spesifik. Jika kamu ingin menunjukkan sesuatu dan benda itu benar-benar ada di hadapanmu dan itu jelas banget untuk meyakinkan si orang yang kamu ajak ngomong atau orang yang ada di hadapanmu, kamu bisa menggunakan definite article. Apa saja macam definite article ini? Hanya satu, yakni the. For example, I see a dog in the street. Aku melihat seekor anjing di jalan. Kamu ingin meyakinkan kepada orang yang kamu ajak ngomong bahwasanya di jalan itu ada seekor anjing. For example lagi, My father will borrow the blue car. Ayahku akan meminjam mobil biru itu. Nah, penekanan the dalam kata ini dia ingin meyakinkan kepada lawan bicaranya bahwasanya mobil yang berwarna biru itu akan dipinjam oleh ayahku. Nah, sedangkan indefinite article itu hanya ada dua, yakni e dan juga earth di mana benda ini memang ada tapi kamu tidak ingin benar-benar meyakinkan kepada lawan bicaramu tentang benda itu hanya kamu ingin menyampaikan bahwasanya ini loh ada benda ini tapi tidak ingin memberikan stressing atau tekanan ketentuan atau keyakinan betul terhadap kata for example nih I buy a banana aku membeli sebuah pisang nah memang pisangnya ada tapi kamu tidak ingin menekankan benda tersebut jadi kamu hanya cukup mengasih tahu atau memberitahu kepada dia tentang uh, pisangmu ini tapi kamu tidak ingin menstressingnya tidak ingin memberikan penekanan kepada benda ini contoh lagi I take an apple. Aku mengambil sebuah apel. Ya udah apel ini. Kamu tidak ingin menjelaskan lebih jauh tentang sebuah apel ini. Lalu bagaimana sih kita menggunakan a e dan juga an ini? Ada peraturan yang harus kamu tahu tentang penggunaan a e dan an ini. A e digunakan untuk kata benda yang tidak berhuruf vokal selain a, i, u, e, o. For example, a car, a cat, a cup, a lamp. Tapi kalau an digunakan Awalan vokal a i u e u contohnya an apple nah seperti itu ya teman-teman thank you for watching don't forget to subscribe and share bye bye assalamualaikum